x kare eksi y kare artı 2y eksi 1 bölü y kare eksi x kare artı 2x eksi 1 eşittir. Eksi 2 olduğuna göre x eksi y farkı kaçtır? Şimdi bu sorunun çözümünde normalde uygulanması gereken yöntem şu. Belli bir parantezi alacağız. İşte burada y'ler var. Ortak y parantezini alayım. x parantezi. Oradan ne sadeleşir? Açılım yapmam gerekiyor mu? x kare eksi y kare x artı y eksi eksi y şeklinde açmam gerekiyor mu? Bunlara bakacağız. Ama şöyle bir uyanıklık yapabiliriz x eksi y farkı kaçtır demiş. Bize hep pozitif sayılar vermiş. Demek ki x y'den büyükmüş. x y'den büyükse ben y'ye 0 veririm. x de pozitif bir sayı çıkar. Rahat rahat çözerim. Şimdi verelim x kare eksi y'ye 0 verdim. y'nin karesi 0 artı 0 eksi 1 bölü 0 eksi x'in karesi artı 2x eksi 1 eşittir eksi 2. Şimdi bunu düzenlersek x kare dikkat düzenlememiz lazım. Eksi 1 eşittir. Şunu yukarıya atacağız. Eksi 2 oldu artı 2 artı 2x kare eksi 4x artı 2. Şimdi bunları da karşıya atalım. Çünkü hepsi bir tarafta toplansın. 0 eşittir. x kare eksi 4x artı 3. Şimdi bu ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem x kare eksi 4x artı 3 eşittir 0. Biraz pratiğiniz varsa burada x'in 3'ü sağladığını görürsünüz. Nasıl görüyorsunuz pratik olunca? Diyorsunuz ki ben bir şeyin karesini almışım. Üstüne de bir tane daha ondan koyunca 4 katına eşit oluyor olabilir. Yani mesela 3'ün karesini aldım 9. 3 daha koydum 12. Onun 4 katına eşit oluyor. Öyleyse 3 olur. Aynı zamanda bir değerini de sağlayabilir. 1 koyduğunuzda da yine çözüm çıkacak. Demek ki x eksi y farkı x, y'ye 0 dediğimde ya 3'müş ya 1'miş. Zaten burada y 0 için 3 oluyormuş. Demek ki y'ye 1 verseydik de farklı bir şey olacaktı. x eşittir 1'i sağlamıyor. Onu sağlamamasının nedeni de şu. x eşittir 1 olduğunda payda 0 oluyor ve tanımsız oluyor. Hani y 0 x 1 olduğunda payda 0 oluyor, tanımsız oluyor. O yüzden 1 olamıyor. Bu şekilde 3 sonucuna ulaşabiliyoruz. Şeyi göstermedim herhalde. Ha, e, bu bir ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemi hani böyle göremezseniz hemen sınavda stres de olabilir garanti olsun diye şöyle açabilirsiniz. Bunun açılımını muhtemelen girerken çalışmış oluyorsunuz. x eksi 3 çarpı x eksi 1 şeklinde açılır. Kontrol ederken de x eksi çarptım x kare eksi 3x artı e, pardon x kare eksi x eksi 3x daha eksi 4x artı 3 oluyor sağlıyor. Bu şekilde 3 sonucuna ulaşabiliriz.